Çünkü rahatlıyla. Beygir git, beygir git yakları diye ama beygir git. Neyle küçüğün arka yerdir. Küçüğün arka yerdir ama. Bu badalda konu badalda onu şey çabalım. Sen de. Beygir git yakları diye Bu diye konu Thank you.